हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी मैं मौलिक सासुद फिर से आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप सभी के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ और आज मैं इस वीडियो में मैं एक बिंगा जो है V N twenty five collar mic की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ इसकी रिव्यू देने जा रहा हूँ और टेस्टिंग भी करने जा रहा हूँ तो दोस्तों ये, ये अनबॉक्सिंग वीडियो देखें और जो भी राय है कमेंट करिए सो so, दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने ही विंगा जो है V N twenty five super star collar mic यहाँ रखा हुआ है सो so फ्रेंड्स एक ये यूवन प्रोडक्ट है यूवन ब्रांड का नाम तो आपने सुना ही होगा तो यूवन की तरफ से ही यहाँ विंगा जो है यहाँ विंगा जो है की ब्रांडिंग दी गई है सो मॉडल नंबर है V M twenty five superstar collar microphone और फ्रेंड्स इसके फीचर्स आपके सामने दिए गए हैं एक तो सेंसिटिविटी इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है और परफॉर्मेंस भी स्टेबल है जब रिकॉर्डिंग करते हैं फिर है कि नॉइस रिडक्शन भी काफ़ी इंटेलिजेंट है इस माइक्रोफोन का फिर है कि इसकी फाइडलिटी हाई बहुत है और क्वालिटी साउंड साउंड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है फिर यहाँ पे 1.5 मीटर्स केबल मतलब ये 1.5 मतलब डेढ़ मीटर लंबा केबल है ये इस वायर का माइक्रोफोन का सो दोस्तों ये हैं इसके फीचर्स और ये वैसे मैन्युफैक्चरिंग कंट्री तो इंडिया ही है यहाँ पे लिखा है प्राउडली मेड इन इंडिया और पीछे भी डिटेल्स में कंट्री ऑफ ऑरिजिन इंडिया ही लिखा हुआ है सो so, दोस्तों एम इसकी दी गई है at least five hundred ninety nine rupees लेकिन जब मैंने इसे शॉप पे परचेज़ किया था तो ये uh, तो शॉपकीपर ने इसे टू हंड्रेड रुपीज़ में दिया था सो so, दोस्तों uh, अब इसकी फटाफट करते हैं अनबॉक्सिंग और टेस्ट भी करते हैं रिव्यू भी देते हैं कि ये माइक कैसा है दिखने में और यूज़ में तो दोस्तों देखिए ये अनबॉक्सिंग सो दोस्तों now मतलब I am now going to unbox this call this product so इसमें एक कॉलर माइक है और वही मैं निकाल रहा हूँ सो so, दोस्तों ये मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और यहाँ पे स्लोगन दिया हुआ है यानी इसका मोटो दिया है music is my religion so यहाँ पे एक बढ़िया सा मतलब माइक्रोफोन दिया हुआ है और यहाँ पे इसका जो प्रोटेक्शन फोम है वो यानी शील्ड इसका है फिल्टर इसका फोम दिया हुआ है यहाँ पे और चिमटी मतलब क्लिप यहाँ पे वो कॉलर में अटकाने फिक्स करने को दी गई है और दोस्तों यहाँ पे three point five M M की जैक भी दी गई है जैसे आपने ऑक्स केबल्स और ईयरफोन्स में तो इसे ज़रूर देखा होगा इस ऐसे जैक को और यहाँ पे स्टिकर भी लगा है विंगा जॉय ब्रांडिंग का सो so, दोस्तों अब मैं ये वायर ओपन करने जा रहा हूँ दोस्तों हमने इस माइक्रोफोन को खोल लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्शन फोन दिया है और यहाँ पे कॉलर में फिक्स करने के लिए चिमटी भी दी गई है और मैंने इसे फाइनली ओपन आपको करके दिखाई दिया दोस्तों और जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूँ ये जो फोम है मैं आपको इसे हटा के ज़रूर दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि अंदर कैसी डिज़ाइन दी गई है सो जी हाँ दोस्तों जैसे आपने कुछ कॉलर माइक्स जैसे बोया जे बी एल यू ऑन बहुत सारे मतलब जैसे आपने कॉलर माइक्स में देखा होगा माइक्रोफोन वो ब, बटन माइक जो ईयरफोन में लगे होते हैं उस उसके लिए खोलने को आपने ज़रूर देखा होगा लेकिन दोस्तों इसमें खोलने वाला ऐसा नहीं है बिल्कुल इसमें बिल्ट डिज़ाइन है और यहाँ पे लाइंस भी बनी हुई है ध्यान से देखिए दोस्तों और बिल्कुल ये बिल्ट डिज़ाइन है it it is not able to open so दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है इसे फॉर्म को खोल के तो दोस्तों अगर ये फॉर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि जब भी आप अपना वीडियो शूट करते हैं जब आप अपनी स्पीच देते हैं बोलते हैं तो तुम सिंगिंग करते हैं एंकरिंग करते हैं तो ये फॉर्म इसलिए दिया गया है बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करने के लिए लेकिन ऐसे फॉर्म लगाना ऑप्शनल है मतलब आप अपने गले में ऐसे भी फिक्स करके आप ऐसे बोल सकते हैं और जब आपको बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर कर रहे हैं तो आप ये प्रोटेक्शन फॉर्म लगा सकते हैं वो भी ऐसे तो दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कॉलर माइक लगाते उतारते ही मतलब ये फोम कभी कभार गिर के खो भी जाता है तो दोस्तों ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप मतलब एक पतले मतलब थ्रेड से आप फोम को टाई कर सकते हैं ताकि बार बार नहीं गिरे तो आप इस पर गांठ लगा सकते हैं वायर की तो ठीक है दोस्तों अब मैं इसकी टेस्टिंग करने जा रहा हूँ तो देखिए ये माइक सही से काम करता है या नहीं करता है सो so, देखिए मैं जैक कनेक्ट कर रहा हूँ एक्स्ट्रा फ़ोन में सो so, मैंने जैक कनेक्ट कर लिया है अपने एक्स्ट्रा फ़ोन में तो अब हम फटाफट रिकॉर्डर खोलते हैं और अब हम इसको चेक करते हैं hello hello hello hello hello hello hello one two three mic testing hello hello और जब बिना माइक्रोफोन के बोलेंगे तो ऐसे ही होगा तो जब इसमें बोलेंगे तो सही लाउड एक्सप्रेशन दिखाएगा hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello तो दोस्तों टेस्टिंग हो गई है मैं आपको ऑडियो प्ले करके दिखाता हूँ ये देखिए hello hello hello hello hello hello hello one two three mic testing hello hello three mic testing hello hello और जब बिना माइक्रोफोन के बोलेंगे तो ऐसे ही होगा तो जब इसमें बोलेंगे तो सही लाउड एक्सप्रेशन दिखाएगा हेलो हेलो हेलो हेलो सही काम कर रहा है इसको मैं रिव्यू देता हूँ ए प्लस फाइव स्टार तो दोस्तों जो भी राय है वो कमेंट करिए और वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल लाइक दबाइए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे अपकमिंग न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा आप आपके पास आते रहें मेरे वीडियोस देखने के लिए तो थैंक यू बस आज का इतना ही था So, thank you. Bye bye. Take care.